DJ Uncrush. हसला जो हर मसले का हल सिक्ख्या ना कदे भी छड़े करना करे उत्तर ऐसा यारी आले हर मोड़ तय कोन्या देखते हालात पड़े मरना किसे की देख के चढ़ा रखे जिगरे धर्म एक आर्मी का फैन एक घोड़े का कत्ल करते सच्चाई काम तेरे शहर पूरा बोलता सकत से दिमाग रखे जिगरे धर्म एक आर्मी का फैन एक घोड़े का कत्ल शिकार आगे गति शिकार जिगरे